ziua! Bună ziua! Cine este Hanel și ce proiecte are în portofoliu? Hanel este un dezvoltator imobiliar prezent în România de acum 12 ani, cu experiență internațională de 20 de ani. În România suntem deja la al treilea proiect. Primele două proiecte s-au numit City Center Residence și Carlo Park Residence. Cel de-al treilea care le executăm în momentul de față se cheamă The Park, este situat lângă Parcul Tineretului și are 480 de apartamente. Construcția se face etapizat. Am construit un singur bloc 2014, finalizat, deja livrat, aproape vândut în întregime, peste 90% ceva de genul. Urmează celelalte trei blocuri ale proiectului, care însumează undeva la aproape 400 de apartamente. Anul acesta o să livrăm în la 130 de apartamente. Ce întrebări tehnice vin uh, clienții interesați de achiziționarea unei locuințe? În principal, clienții sunt interesați de costurile mici de întreținere care le pot avea după ce achiziționează un apartament. Și anume, Ehm, cât costă încălzirea, practic, și cât sunt costurile cu um, facility managementul, ceea ce face dezvoltatorul sau ceea ce a făcut dezvoltatorul ca să um, prezerveze șantierul. Că ulterior, practic, spații verzi, um, casa scării, mm, iluminat, curățenie așa mai departe. Astea sunt principalele probleme tehnice cu care ne confruntăm. Practic, ce am făcut ca să reducem costurile de întreținere. Și uh, care sunt uh, mai exact materialele pe care le folosiți pentru o reducere a costurilor de întreținere? Mm, discuția este destul de amplă um, din punctul acesta de vedere. Practic am plecat uh, de la ideea mm, de a avea un proiect destul de eficient din punct de vedere energetic și am folosit materiale de ultimă generație și de renume foarte bun, de reputație foarte bună. Spre exemplu, noi folosim termosistem de vată minerală de 12 cm Uh, tâmplăie de aluminiu Tripan, Shuko, um, folosim zidărie termoizolantă Itong și lista continuă. Suntem, să zic așa, unul dintre dezvoltatorii care uh, investim mai mult, practic, dar uh, culegem beneficiile pe termen lung, pentru că vrem să ne facem o reputație V-am spus, în România suntem de 12 ani, al treilea proiect, vrem să mai construim în continuare. Avem un proiect pe care deja am pus ochii și intenționăm să ne apucăm, să zic, într-un an, doi, depinde și cum va evolua piața. Alt proiect în afară de ce care dezvoltăm în momentul de față. Ce credeți că ar trebui schimbat la piața imobiliară din România? O, sunt foarte multe de discutat pe acest subiect. Depinde din ce perspective, din perspectiva dezvoltatorilor, din perspectiva cumpărătorilor. În primul rând, trebuie să existe o educare a clientului. Clientul trebuie să înțeleagă pe ce dă banii. Nu trebuie să cheltuiască banii pe proprietate, trebuie să investească într-o proprietate. Până acum, dezvoltatorii nu s-au axat pe uh, ideea de a uh, educa uh, clientul, adică de a-i uh, arăta, uite doamne, am folosit niște materiale bune, niște echipamente bune, ca să-ți reducă costul la sfârșitul lunii de întreținere, ca să plătești mai puțin, ca să poți să fii mai fericit. Asta este un aspect. Uh, sunt foarte multe, uh, să zic, detalii pe care le putem discuta în interviu, nu știu dacă este de ajuns. Mulțumim. Asta facem noi, cel puțin. Mulțumim și un succes! Mulțumesc la fel!